assalomu alaykum assalomu alaykum futbol 24 kanaliga xush kelibsiz agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz hoziroq bizga obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying va bizning yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling kanalimiz haqidagi fikr mulohazalaringizni esa izohlarda yozib qoldiring va like tugmasini bosishni ham unutmang zero sizning har bir qo'llab quvvatlashingiz biz uchun juda muhim agar tayyor bo'lsangiz biz boshladik Azar yakuniy qarorni qabul qildi. Madridning Real klubi vengeri Eden Azar yozda jamoani tark etish niyati yo'q. Bu haqda Daily Mail nashri xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ancelotti Azarni jamoaning kelasi mavsumdagi rejalarga kiritilganini tasdiqlagandan so'ng, futbolchi Premier Liga klublaridan takliflarga qaramay, Qirollik klubida qolishga qaror qildi. Avvalroq unga Newcastle dan jiddiy qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar chiqqan edi. Gvardiola Niderlandiya milliy jamoasi bosh murabbiyiga aylanishi mumkin. Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola faoliyatini milliy jamoalar miqyosida davom ettirishi mumkin. The Sun nashrining yozishicha, Niderlandiya milliy jamoasi vakillari ispaniyalik mutaxassisni 2023-yilda olov ranglilar bosh murabbiyligiga taklif qilmoqchi. O'z navbatida Gvardiolada milliy jamoani boshqarish istagi bor. Louis van Gaal Lolalar yurti jamoasini joriy yilda bo'lib o'tuvchi Jahon chempionatiga tayyorlash ko'zda tutilgan xolos. Eslatib o'tamiz, 50 61 yoshli mutaxassisning shaharliklar bilan amaldagi shartnomasi 2023-yilning yozida o'z yakuniga yetadi. Holland Hoffenheim bilan o'yinda jarohat oldi. Borussia Dortmund hujumchisi Erling Holland Bundesliga 24 dan o'rin olgan Hoffenheimga qarshi bahsda jarohat oldi. Norvegiyalik futbolchi 62 daqiqada o'zini almashtirishlarini so'radi. Uning son mushaklari shikastlangan. Jarohat darajasi hozircha noma'lum. Holland bu mavsumda Germaniya chempionatida 14 ta o'yinda maydonga tushib, 16 ta gol va 5 ta assistni o'z hisobiga yozdirib qo'ydi. Manba Fati operatsiyadan bosh tortdi. Barselona vinger Ansu Fati yangi operatsiyaga qarshi chiqdi. Bu haqda Ispan matbuoti xabar bermoqda. Eslatib o'tamiz, futbolchi atletikka qarshi o'yinda son mushaklaridan jarohat olgan edi. Fati operatsiya stolga yotishni istamaydi, chunki u yana bir necha oy davomida safdan chiqish xavfi tug'diradi. Shu bilan birga Barsa tibbiyot xodimlari operatsiya qilishni talab qilayotgani ta'kidlangan. Barselona ertaga 24 yanvar kuni bu masalani rasman hal qiladi. ibrahimovich mbappega real madridga o'tishni maslahat berdi Milan hujumchisi Zlatan Ibrahimovich PSG forvardi Kylian Mbappening Real Madridga o'tish ehtimoli haqida fikr bildirdi. Mbappe oldimga maslahat so'rab keldi va men agar sening o'rningda bo'lganimda Real Madridga o'tgan bo'lardim dedi. Hammasi uni men istayotganiga va fikriga bog'liq. Uning o'rnida bo'lganimda Real Madrid bilan shartnoma imzolardim, ammo PSJning o'rnida uni saqlab qolishga harakat qilgan bo'lardim. Qarorni Kylian qabul qiladi, deya Ibrahimovichning so'zlarini keltiradi Le Equipe nashri. PSG Real yarim himoyachisi bilan shartnoma imzolamoqchi. Madridning Real klubi hujumchisi Marco Asensio faoliyatini Fransiyada davom ettirishi mumkin. 26 yoshli futbolchiga Paris Saint-Germain klubi qiziqmoqda. Futbolchining transfer narxi 40 million yevroga baholanmoqda. Asensioning shartnomasi 2023-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Bugun Eldor Shomurodov jamoasi navbatdagi uchrashuvni o'tkazadi. Italiya seriyasi 23 tur doirasidan o'rin olgan bahsda Roma Empoli mehmoni bo'ladi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 22:00 da boshlanishi belgilangan. Uchrashuvda hamyurtimiz Eldor Shomurodov ham ishtirok etishi mumkin. Uning hech qanday jarohati yo'q. Aziz obunachilar, nima deb o'ylaysiz? Jose Mourinho uni asosiy tarkibga qo'sharmikan? O'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. 22-23 yanvar kunidagi uchrashuvlarda qayd etilgan barcha natijalar bilan tanishishingiz mumkin. Marhamat. Endi esa futbol olamidagi eng muhim yangiliklar haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Ibrahimovic penaltidan urgan golni nishonlashni keragi yo'q. Milanning shvetsiyalik hujumchisi Zlatan Ibrahimovic penaltidan kiritiladigan gollar haqida o'z fikrlarini bildirdi. Men uchun o'yindan gol urish ahamiyatliroq. Penalti tepganimda o'zimni mashg'ulotlarda gol urgandek his qilaman. 11 metrlik nuqtadan gol urib, uni sakrab nishonlashga hojat yo'q, dedi Zlatan. 40 yoshli hujumchi Italiya chempionatining joriy mavsumida 14 ta o'yinda 8 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Sterling Barselonaga o'tishga tayyor. Angliyaning Manchester City hujumchisi Rahim Sterling Kataloniyaning Barcelona klubi o'tishga tayyor ekanligi haqida The Athletic xabar tarqatmoqda. Kataloniyaliklar angliyalik futbolchini ijaraga olishni o'ylashayotgandi, lekin yakunda Ferran Torresni o'z sablariga qo'shib olishgandi. Bundan tashqari Manchester City Sterling bilan xayrlashishga shoshilmayapti va u bilan shartnomani uzaytirishni xohlamoqda. Rahim esa o'z navbatida ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lishni xohlamoqda. Sen eshaksan. Messi Karigerni nega haqorat qildi? Liverpoolning sobiq sardori, hozirda teleekspert Jamie Carragher yaqinda PSG hujumchisi Lionel Messi tomonidan haqoratlanganini tan oldi. Britaniyalikning so'zlariga ko'ra, Oltin to'pni 7 karra sohibi Carragherning 34 yoshli hujumchi bilan shartnoma imzolanishi parijliklar uchun unchalik omadli kelmagani haqida so'zlardan norozi bo'lgan. Menda Messidan kelgan xabar bor, u meni eshak deb haqorat qildi. Bilaman, Messi, siz barcha davrlarning eng zo'r futbolchisiz. Siz bilan solishtirganda men eshak edim. Mayli, men buni qabul qilaman, lekin siz bu jamoada muvaffaqiyatsizlikka uchrayapsiz. Yozda Amerika Kubogini qo'lga kiritgan bo'lsangiz ham yetarlicha o'yin ko'rsatmayapsiz, dedi Carragher. Manchester Unitedning yosh o'yinchilari Ronaldo bilan til topishga qiynalmoqda. Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldoning jamoadoshlari bilan munosabatlari ko'ngildagidek emas. The Athletic nashrining xabar berishicha, bir qancha yosh futbolchilar portugaliyalik yulduz bilan til topishga qiynalmoqda. Qayd etilishicha, hatto ingliz tilini deyarli bilmaydigan hujumchi Edson Cavani ham jamoani birlashtirish borasida Cristianodan yaxshiroq Ayrim manbalar Ronaldoning hamyurtlari Bruno Fernandes va Diogo Dalot bilan yaqinligi kiyinish xonasida hamjihatlikning yo'qolishiga olib kelganini ta'kidlamoqda. Qolaversa, Ronaldoning yoshlar tanqidni to'g'ri qabul qilmaydi degan gapi klubning ayrim futbolchilariga yoqmagan. Tuchel Barsani sindirmoqchi, kutilmagan zarba bo'ladi. Chelsea bosh murabbiyi Thomas Tuchel Barselonaning 3 futbolchisini transfer qilmoqchi. Klub rahbariyati moliyaviy inqirozdan chiqa olmayotgan kataloniyaliklarga jami 130 million yevro taklif qilishni rejalashtirgan. Ma'lumotlarga qaraganda aristokratlarga Frenkie de Jong, Gavi va Serginio Desning xizmatlari kerak. Tuxilning rejasiga ko'ra Frenkie de Jong Atletikodan ijaraga olinib, o'zini ko'rsata olmagan Saul Niges o'rnini egallaydi. 17 yoshli Gavi esa yaqin kelajakda maydon markazida hukmronlik qiladigan yulduzga aylanish kerak. Amerikalik Sergio Nedes himoyadagi bo'shliqlarni yopish uchun olib kelinadi. Rangnik MU ning ichki muhitini buzayotgan futbolchilarni topdi. Angliyaning Manchester United klubida ichki muhit yaxshi emas. Bu haqda germaniyalik jurnalistlar xabar topishdi. Bosh murabbiy Ralf Rangnick o'zining obrusga Cavani, Martial va Pogbalar putur yetkazmoqda degan gumonda. Mutaxassisning fikricha ushbu uchlik jamoa kiyinish xonasi juda katta kuchga ega. Futbolchilar nafaqat bosh murabbiyni salbiy qabul qilishmoqda, balki u bilan bir qatorda Cristiano Ronaldoni ham. Avvalroq Rangnick omma oldida Marsialni klubda o'ynashini istamayotganligi haqida bayonot bergandi. Bu Aston Villaga qarshi uchrashuvdan oldin sodir bo'lgandi.